Eh, buenas tardes, estamos hablando con José María Son, director de la Fundación Leonardo Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria, con el que vamos a comentar cuáles son sus líneas de actuación, de actuación en materia de emprendimiento y también vamos a comentar qué métodos, qué sistemas, qué indicadores utilizan para controlar todas estas actividades. bueno, la Fundación Leonardo Torres Quevedo es una fundación de carácter privado cuyo objetivo principal es promover la investigación en la Universidad de Cantabria, la investigación tecnológica, y desde el año 2002 una actividad que, le encomendó la propia universidad fue la, gestión de su parque tecnológico, llamado Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cantabria. Este parque, que ya se, se constituyó en el año 2000, empezó la actividad, desde sus inicios ha albergado un total de 62 empresas, de las cuales prácticamente un 50% han sido eh, iniciativas empresariales que surgen de los propios grupos de investigación de la universidad para dar salida o comercializar los resultados de, su investigación. Dentro de, las actividades que realiza la, Fundación en materia de apoyo al emprendedor universitario, las dividimos en varias fases en función de la etapa en la que la fundación eh, interactúa con el emprendedor. Por un lado tenemos eh, actividades del área de preincubación, que es cuando la iniciativa empresarial está en una etapa incipiente, todavía no se ha constituido la empresa, pero necesitan una asesoría especializada a la hora de poner en marcha su iniciativa empresarial y que sea una iniciativa exitosa. Una vez que la empresa se ha puesto en marcha, empieza la etapa de incubación. Esta etapa mm, más o menos viene a suponer tres años desde el inicio de, la actividad, pero nosotros nos adaptamos a cada proyecto empresarial, ya que son muy diversos y en función de, la actividad que, desarrollan puede ser un mayor, eh, un, mayor eh, plano temporal o menor y después ya iríamos a la fase de aceleración. Eh, en esta fase, en algunos casos, las empresas empiezan a crecer de forma exponencial y necesitan servicios eh, muy específicos para eh, favorecer la internacionalización del producto, apertura de nuevos mercados, diversificación, etcétera, etcétera. Un poco esto es a grosso modo ¿no? lo, que, lo que realiza la Fundación en materia de emprendimiento. Y en cuanto a actividades más específicas sobre las que podáis llevar un control y una supervisión? Bueno, en la fase de preincubación, por ejemplo, si, vamos ya a temas concretos, a programas concretos que tiene, que tiene la Fundación Torres Quevedo, eh, lo que hacemos es trasladar eh, programas de preincubación de, de, la red Emprendia, que es una red en la que participa la Fundación y la Universidad, y, en la que, está, y que está constituida por 24 universidades de ámbito iberoamericano que son punteras en apoyo al emprendimiento, y uno de ellos, por ejemplo, es el programa eBooster o Nuevos Emprendedores, que es un programa de intercambio para aquellos eh, emprendedores universitarios que están pensando en poner en marcha una, iniciativa empresarial, que durante un periodo de tres meses hagan una estancia en una empresa ya creada en otro país de, los que forman parte de, la red para que aprendan habilidades empresariales que después puedan trasladar a su proyecto una vez que vuelvan a, su, lugar de, a su lugar de origen. Estos programas han empezado en el 2008 y están teniendo muchísimo éxito. Eh, de hecho, nosotros prácticamente cada año estamos enviando a dos emprendedores, hemos tenido emprendedores en Chile, en Brasil, en Portugal, este año tenemos dos solicitudes ya aprobadas por Red Emprendia que vamos a mandar a una a Brasil y otra a Portugal y la verdad que está teniendo muy buena acogida por parte del emprendedor universitario porque le sirve para para tener ese contacto real ¿no? con, la iniciativa empresarial. Muchas veces vienen simplemente con la idea, algunos vienen con la idea un poco más madura, otros menos, pero, pero necesitan ver de primera mano cómo realmente se, gestiona una, empresa. Otro de los programas que tenemos en preincubación, y esto ya fuera de, de Red es eh, una categoría de premios dentro de los premios UCEN de la Universidad de Cantabria, es la categoría Fundación Leonardo Torres Quevedo, empresa, de base tecnológica, y todos los años premiamos a una, idea presentada por un grupo emprendedor de, la universidad para que puedan eh, disfrutar de dos años gratuitos dentro de nuestra, de nuestra incubadora y un equipo informático pues, pues para apoyar esas, iniciativas empresariales de los emprendedores universitarios.